सागरपुर गांव में लगभग दो सौ पचास सौ जनता को जन वितरण प्रणाली दुकान से तीन माह से राशन नहीं वितरण हुआ गांव में ऐसे लोग हैं जो इसी राशन पर भरोसा करते हैं सागरपुर गांव के रामजतन दास को 12 महीने से राशन तेल नहीं मिल रहा है ये समस्या सागरपुर गांव के दलित परिवार की है आपको कितने दिन से राशन नहीं मिला है साल भर से आपको राशन नहीं मिला ना तो क्या आप जन वितरण प्रणाली दुकान पर आप आश्रित हैं हाँ। डीलर के अच्छा, पास में गए हैं डीलर के पास में जाते हैं तो देवे नहीं करता है कहता कहता कि लाल कार्ड के मिलवे नहीं करें मैं वहाँ पहुँचे तो अपने समुदाय के लोग से घूम घूम कर मीटिंग बैठाने के लिए निश्चय किया महीनों से लगा कि चार पाँच महीने से आपको इतना दिन से राशन नहीं दे रहा है इसको बारे में आप कहीं पर कुछ किए हैं राशन नहीं दिया तो इसके बारे में हमने आरटीआई किया सूचना के अधिकार से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है इसके बाद सभी मिलकर सुबह उठते ही डीलर के पास पहुंचे तो उसने बहुत कुछ कहा राशन आप कितने मास नहीं दिए राशन अप्रैल मई नहीं दिए हैं मार्च तो से है ये पता कर लीजिए कहीं एरिया में भी जो दो महीना का राशन है दो तीन महीना का उसका फोटो रखा जाएगा हम देंगे आप नहीं देंगे आप कल भी चेक कर लीजिएगा आप एकदम दे रहे हैं कि नहीं अपने समुदाय में लगभग दो महीने के राशन सौ व्यक्ति को मैं खुद रहकर दिलाई उसी गांव के राम जतन दास एक गरीब व्यक्ति और अलचार है उसे साल भर से राशन नहीं मिल रहा था जैसे आपको समस्या पहले क्या था ये तो राशन न मिला तो तो नहीं तो राशन मिल गया मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ कि मुझे भी दो महीने से जन वितरण प्रणाली दुकान से राशन नहीं मिल रहा है और इस समस्या मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ मैं चाहती हूँ कि सभी ग्रामीण जो बीपीएल परिवार से हैं उसे भी राशन का लाभ मिले जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं एमओ का मोबाइल नंबर निन्यानवे इकतीस इक्यासी छिहत्तर अंठावन पर कॉल करके समुदाय का सहयोग करें मैं आशा जिला जहानाबाद से इंडिया अनहित के लिए